So, would you like to introduce yourself for a short? Sure, I'm Donna Bellas, and I'm the head coach for short track speed skating from Canada. And you know, we're just looking for good competition. Uh, I am all about athlete centered. I want my athletes to not just experience the games in the sport venue, but we want them to experience Austria and all that the games have to offer us. Mein Name ist Silke Weinhofer. Äh, ich bin ursprünglich Trainerin äh, für meine beiden Athleten im Eiskunstlauf und hier bei den äh, World Winter Games bin ich als Unified Partner eines meiner Athleten eingeteilt und wir machen Paarlauf. Wann ist der erste Wettbewerb? Da, ähm, dann, Meine ist am Sonntag. Meine ist Sonntag. Pflicht? Sonntag. Bewerb und genau. Donnerstag Kürbewerb.